Здравствуйте! Пришло время осенней высадки винограда из школки в ранее подготовленную яму. Раньше я видел, выставлял, как готовить данную яму. Вот в этой яме мы теперь будем высаживать виноград из школки. Взрыхлим эту почву поверхностную, потому что яма была уже готовая и в таком состоянии находилась более месяца. Вот делаем бугорочек посередке. И теперь будем сюда высаживать саженец винограда, который находился в школке. Вот так выглядит яма. Вот виноградик. Ранее замочили мы его где-то около часа. Он находился в воде, чтобы он хорошо пропитал влаги. И теперь будем его высаживать. Длинный корешок можно обрезать, но я решил его не обрезать, просто его углубиться надо, чтобы он не был завернутый. все корешки надо так расправлять, чтобы они вниз смотрели, а не вверх. А то у меня был печальный случай, когда один корешок я халатно отнесся к нему и не повернул его вниз, а он был завернут вверх, и тогда у меня данный саженец долго стоял, не года три, наверное, что ли, и потом только догадался, в чем причина. И так по окружности везде – засыпаем землей. Земля это меня была и удобрена, и все. Ранее видео я выкладывал, и там все сказано, как подготавливать яму под высадку винограда. Теперь простой землей чернозем, который я в сторону откладывал, теперь я им засыпать эту яму буду. Вот так я поставил, и теперь я ставлю ведро. Таким методом я уже высаживаю давно виноград, и мне удобно и поэтому я ставлю ведро. Сейчас обсыпаю землей вокруг ведра, потом буду это ведро помаленько поднимать, чтобы верх ведра находился выше уровня земли, чтобы весной грунтовые воды не залили данный саженец. Иначе будет печальный случай. Поэтому на 5 10 сантиметров ведро под, будем помаленько поднимать выше уровня земли. А пока засыпаем вокруг ведра землей. Землей засыпаем, которые ранее вынимали из нижних слоев. Там меньше чернозема, а сюда на поверхностно она пойдет. Теперь будем помаленечку утрамбовывать и так вот выше поднимаем помаленечку. Вот подняли и сейчас вокруг ведра будем уплотнять эту землю, чтобы ведро дальше не село. Теперь наглядно возьмем проверим, насколько выше ведро. Берем палочку и прикладываем. И до этого уровня, чтобы было видно, что оно выше находится от уровня земли, поднимаем ведро. Так помаленьку трамбуем эту землю, чтобы ведро не просело ниже. Убедились, что ведро находится выше уровня земли, и теперь можно вновь засыпать землей вокруг ведра. Итак, приступаем к засыпке грунтом вокруг ведра. Для чего это делается? Чтобы в зимний период времени данный саженец не вымерз. А сверху мы будем накрывать э, ведерку эту деревянной крышкой, которую с досок, с 50 сделаю, и потом осыпется еще землей сантиметру около 10. И таким способом высаженные саженцы под зиму, осенью благополучно перезимуют ее. Вот теперь можно дальше утрамбовывать землю, чтобы ядро не просело, и грунт уплотнится. Вот так уплотняю все это вокруг ведра. Уплотнили, и теперь можно вновь досыпать землей. Досыпаем землю до самого верха ведра, чтобы морозы не достали наш саженец. По персу я думал, что конденсат будет находиться внутри ведра, и мой саженец погибнет. Но нет, перезимовал саженец благополучно, я убедился, потому что почки все были здоровые, и со всех почек, которые я оставлял, две почечки, вышли новые побеги. Только необходимо обязательно накрывать дышащим материалом сверху, чтобы пары, которые будут выходить из э, данного ведра, из ямы, проходили это и не скапливалась вода, чтобы потом эта вода не капала назад в яму. Итак, завершаем вокруг ведра засыпать землей, делаем уклончик хорошенько. Это заметно, что уклон появляется. Теперь можно и залить водой. Проливаем водой. Яма то влажная, много воды я теперь не выливаю, около 5 литров достаточно. Итак, осенняя посадка молодого саженца винограда завершена. Теперь дай бог, чтобы он хорошо перезимовал. Теперь мы это посмотрим с близкого расстояния. Вот так еще вода не ушла, потому что там влаги достаточно. И со временем эта вода уйдет. Наружный водоотвод сделан, уклон есть, теперь вода будет обходить данный саженец. Теперь сделаем обзор посаженных саженцев осенью. Так они вот выглядят, везде соблюден уклон, саженец от саженца у меня на расстоянии 2 метров. Расстояние достаточно. После посадки молодых саженцев винограда теперь можно будет протягивать и проволоку на шпалеру. Вот так выглядит молодой саженец винограда. Он еще окрепнет. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезным. Всем желаю успеха. Не забываем подписываться на мой канал, кто не успел подписаться, чтобы получать известия о новых добавленных мною видео. До свидания.